O Contarão é histórico, tem um que Ele era amaldiçoado O conhaque do pirata, mamão do marinho Mamão do ficou chapado Eu vou brincar pra cantar, o muro me salvou Acordei o eu Eu vou desistir, eu nunca mais dormi Não foi nada, está pra me perseguir Ele aparece, depois vai te levar E a minha alma me vai levar Por é nunca sabe quem é chagar a do conhaque.